Pega. Aí, Rafa. Vai, põe no chão e bate forte. Põe no chão, Rafa. Aí. Boa, Vinícius. Vai. Vai, Vinícius. Pra fora. Boa, Rafa, defendeu.